se cumplen seis años desde que empezó tu mandato como relator especial de, los derechos humanos al agua y al saneamiento. Eh, ¿Cuál es tu valoración de estos años? ¿En qué se ha avanzado? Sí, fueron seis años o cinco años muy desafiantes. No es muy fácil cumplir con ese mandato, porque es un mandato global, hay que cubrir todos los principales problemas que pasan en varios países y en el ámbito internacional. e uma pessoa sola. Pero eu estou, faço, hago um balanço positivo, eu creio que tanto as visitas a los países foram interessantes, eu tenho la, informações de que as visitas incidiram em impactos na realização dos direitos humanos em los países visitados. Quanto aos informes temáticos que eu ha produzido, até o momento 10, dois mais no próximo ano, e que nos informes temáticos eu procuro eh, entender, e reflexionar e pro promover esclarecimentos maiores em temas que são muito sensíveis e que requerem... Alguns uma... exemplos desses informes? Sim, por exemplo, eu estou organizando os informes em três grandes temas, grupos de temas. O primeiro que olhamos os, os drivers, os elementos que podem impulsionar ou prejudicar o cumprimento dos direitos humanos. Então, um exemplo são os megaprojetos, é um informe que eu vou apresentar para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Um segundo nível são políticas, então há um informe sobre regulação dos serviços, que me pareceu importante. E o terceiro grupo são pessoas, grupos populacionais mais afetados. Então, o último informe foi sobre pessoas que vivem em espaços públicos, como pessoas uh, eh, sem casa, na calle, mas eh, pero também outras esferas da vida, como prisões, escolas, hospitais, eh, asilos. Então, são exemplos de temas que eu procurei dar mais esclarecimento. El agua y el saneamiento están reconocidos como derechos humanos desde el 2010 y desde el 2015 como dos derechos independientes, pero a día de hoy seguimos hablando de miles de millones de personas que no tienen acceso ni siquiera básico a alguno de estos dos servicios o incluso a los dos. Eh, se trata de un problema técnico, es político, económico. Lo que la declaración ha hecho es colocar muy claro para todos y para los estados y para la población de que estos servicios son derechos. Pero para tener una plena realización de esos derechos se requiere muchos esfuerzos y en todos los ámbitos. Yo diría que en el ámbito de las políticas públicas es muy necesario que se introduzca ese concepto para que las políticas reflexionen los conceptos en el ámbito de la legislación, de los eh, presupuestos nacionales y también de la movilización de la ciudadanía. Entonces hay un conjunto, un paquete de medidas para que los derechos sean cumplidos. No es algo muy inmediato y sencillo de implementar. Este año se ha dado especial relevancia a la necesidad de abordar la reducción de, las desigualdades con el lema de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. ¿Qué hay que cambiar en la forma de hacer, en las políticas, para no seguir dejando a nadie atrás? So, en primer lugar, fue muy importante que la Agenda 2030 eh, tenga colocado la reducción de la pobreza y de las desigualdades como un lema central. porque esses são é muito direitos humanos. Então, há uma convergência muito boa, não total, muito boa, entre a renda e, e os direitos humanos em geral. Em relação à água e saneamento, isso é muito fundamental. As metas falam de acesso a todos, acesso universal e, por exemplo, a meta sobre saneamento habla de uma especial consideração às necessidades de mulheres e niñas. de las personas en condiciones más vulnerables. Entonces, la agenda es un impulsionador importante para los derechos. Pero, ¿o qué hacer para implementar esta agenda? Yo, mi, mi perspectiva, mi impresión como relator, pero también como un profesional del área por muchos años, es que el sector de agua y saneamiento tiene siempre como la mirada, colocar los servicios y fortalecer los servicios para los que ya tienen, los que tienen capacidad de pago. Entonces las áreas urbanas son mucho más atendidas que las rurales por una histórica decisión política. Eh, si vas para una ciudad, la periferia no, no está atendida. Si mira los datos comparando pessoas com diferentes níveis de renda, as diferenças são brutais, diferentes níveis educacionais no mesmo, se compara uh, mesmo pessoas que têm religiões diferentes, se em um país há uma religião dominante, lá outras as pessoas têm um acesso muito mais baixo, então o que fazer? En mi perspectiva, hay que hacer un cambio muy radical en las políticas, de, de, tal manera a invertir ese proceso de priorización y colocar en la frente justamente los que más necesitan de los servicios. No solamente para cumplir con la agenda, pero también y sobre todo porque cuando se provee de servicios de agua y saneamiento as pessoas são pobres, que vivem nas zonas rurais, está se evitando muitos outros eh, problemas sociais e está se realizando indiretamente outros direitos humanos, como o direito à saúde, à educação, educação a, a não viverem na pobreza. Então, é um exercício que não é sencillo, pero de inverter as prioridades e colocar em la frente de los servicios, de los planos, de las políticas, los que más necesitan de ellos. Precisamente, o ODS 6 eh, establece como nível de serviço os serviços gestionados de forma segura. Ante el dilema de llegar a un máximo número de población con un nivel de servicio al menos básico o invertir los fondos disponibles en llegar a ese nivel de gestión segura, ¿cuál es su recomendación? Sí, no hay una... Eso no es pleto blanco, de decir, que siempre hay que hacer así o de otra manera. Es muy contextual esta decisión de cómo proveer de servicios. Evidentemente que o ideal é que todos tenham os serviços manejados de forma segura, pero em alguns contextos há limitações financeiras. Há, há uma, uma, um princípio muito interessante de direitos humanos que é da realização progressiva de direitos. Então, em muitos casos é aceitável prover as pessoas com um nível de serviços abaixo desse serviço ideal, pero mesmo assim é necessário pensar em como você vai progredir no futuro. Isso nem sempre se passa. Eu vou dar um exemplo de um país que eu já visitado, que tem um massivo programa de eliminar a defecação a cielo aberto da gente e que implementa determinados tipos de soluções de saneamento que, não, que está um pouco lejos desta definição de, de gestionar de forma segura, pero minha, me avaliação é que não há um plano de como se progredir no futuro, entendes? Então, para elevar essa solução para a região de forma segura, é quase que implementar novamente uma outra modalidade de serviços. Então, isso é muito importante. Mesmo que se estabeleça um serviço mais básico, haverá que haver um plano, uma estratégia de como em alguns anos se evoluir para chegar a um nível mais aceitável. que, que esse nível eh, gestionado de forma segura é, eh, na verdade, é un um nível que atende los requisitos de los derechos humanos, de accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad... Entonces, es necesario llegar allá. El mayor porcentaje de personas sin acceso sigue estando en las áreas rurales. Sin embargo, los indicadores del ODS 6.1, la meta 6.1 y la 6.2 eh, menciona número de personas abastecidas. ¿Se corre el riesgo de que los estados prioricen de nuevo las inversiones en ciudades para alcanzar más rápidamente eh, estos indicadores y prestarnos mejor, mayores indicadores? Sí, yo creo que hay riesgo, mas esos riesgos no son eh, debido a la Agenda 2030, porque la Agenda, sí, en la Agenda hay metas que son nacionales. pero en el monitoreo de las metas está se desagregando esses números de cada vez mais. Então, en el, en el informe de monitoreo que el GMP, GMP é um corpo de monitoreo que involucra OMS e UNICEF, que são responsáveis por monitorar essas metas, monitorear essas metas. Sempre para cada país há dados urbanos, rurais, há dados comparativos, entre áreas urbanas e áreas rurais. E, no possível, há dados comparativos para diferentes níveis de renda. há dados comparativos sobre diferentes níveis de educação. Então, se a meta é eliminar as desigualdades, isso não está em la meta 6, no objetivo 6, está em outro. Então, não é suficiente somente se, se, se, as políticas priorizam áreas urbanas, as brechas vão ficar mais largas. Isso não estará em conforme com a renda El lema del Día Mundial del Agua del 2020 es Agua y Cambio Climático. ¿Cómo afecta o cómo puede llegar a afectar el cambio climático al derecho humano al agua y al derecho humano al saneamiento? Es un tema importante y yo creo que el próximo relator deberá abordar ese tema con profundidad, relatora, <laughs> claro. Eh, porque há muitos impactos, há muitos impactos. Há impactos na disponibilidade de água, estamos vendo isso em muitas partes do mundo, há impactos em quando há uh, desastres, tufones, eh, tsunamis, isso impacta a disponibilidade de água e também o lançamento das águas residuais, das estruturas de saneamento. Então, os impactos são muito grandes e todos sabemos que a tendência é que estes fenômenos se agudizem no futuro. Então, isto eh, envia uma mensagem de que os sistemas têm que ser concebidos de forma resiliente, de tal maneira a suportar estes momentos que não são as condições normais de funcionamento, sim, são condições, como chamamos, transientes de, ou extremas de funcionamento. Y para terminar, ¿cuáles son los retos que quedan por abordar y que podrían ser las prioridades de un próximo mandato? Yo diría en manera, mm, términos muy generales, que la interpretación más legal de estos derechos está muy bien, está asentada, hay, muchos estudios y textos sobre eso. En términos de la implementación, hay, hay mucho que avanzar, Todavía, em termos de, de informar, e orientar os estados de como estabelecer suas políticas, esto eu yo procuré avanzar mas creio que há um espaço todavía. Há que pensar em algumas populações particularmente mais vulneráveis que requerem uma abordagem mais própria. E esse, esse, é meu último informe sobre esferas da vida para allá das vivendas derrou alguns, algumas puntas que podem ser aprofundizadas. Por exemplo, para dar um exemplo muito pontual, o acesso ao água e saneamento em las, presídios, nas prisões. Uh, eh, é um tema muito importante. Então, o setor de água se limita, em geral, a colocar um ponto de água na porta das de mas o que passa adentro de prisões? Isso vai para allá de la competência do setor de água, pero el sector de agua tiene que se articular con los sectores responsables por esses espaços para garantizar que, em conjunto, de uma maneira intersetorial, se garantiza o acesso aos homens, às mulheres detenidas. Então, são, são populações especiais que ah, está em momento de pensar em, quando se habla de não deixar nadie para trás, quem são as pessoas que não devem ser deixadas para trás. Então, esses são alguns temas importantes em termos de cobertura geográfica. Há algumas regiões do mundo que requerem mais visitas, mais atenção. Eu não tive muita oportunidade de visitar os países árabes, por exemplo. Me gostaria de ter, ter visitado mais África, países mais pobres de África. Eu vou fazer minha, minha terceira visita à África em alguns meses, mas hay que cobrir mais o continente, por, por ejemplo, este africano. Então, há muito, muito que fazer. Eu tenho certeza que o próximo relator ou relatora não não terá <laughs> tempo livre. terá que trabalhar muito.